یا میگی طلاها کجاست یا کاری که عاشقشم رو انجام نمیخوره انقدر ناز کنی با این سیبیلا مگه نگفتم مادر من خط قرمز منه پاسه میشمارم نیومدین زدمش کجا؟ مگه نمیبینی گرفتمش